¿Qué toca ahora. Matemáticas. Mara salud. Empezamos con las exposiciones. Cuando no entiendo algo y no sé cómo el problema hasta prosigamos esa frase que ella dice cuando estamos empanados. Oh, creo que encontraba a mi profefa, gracias por enseñarnos a multiplicar. Oh, nunca te vamos a decepcionar, gracias a ella eh, vamos a disfrutar. Ella fue mi tutora, de mi desdoble, ella fue la profesora. Ella daba biología, física y filosofía, se le da muy bien las ciencias y conta sus experiencias. Dime, que aprendisteis? Que hay que ser felices, que hay que trabajar en grupo para conseguir un triunfo. Gracias por las risas en clase y hacer que no sean aburridas. Por confiar siempre en nosotros. Por estar en las buenas y en las malas por cuidarnos tanto, por creer siempre en nosotros y por convertirte en un pilar fundamental.